Vă aduc și papuci? <laughs> Da. Cum adică? Pentru confortul picioarelor. <laughs> da. Așa e evenimentul sau cum? Așa ne cere noul patron. Vrea ca lumea să se simtă în largul ei. Păi da, sigur. Un pupic ce nu? Un pupic? <laughs> Pardon? Servim un pupic sau o îmbrățișare din partea casei. Pe bune! Dar nu primesc. Scrie și în meniu. Puteți să vă uitați. E prim... Uh, o, da. Uh, păi... Păi da, sigur. Uh, sigur, dacă, dacă trebuie, dar... Uh, dar cum? Pe, pe buze, pe frunte? Se va <laughs> arăt.